Mob.org — это тысячи игр для твоего девайса. Только лучшие. Качай и играй прямо сейчас. Без вирусов, без оплаты и без танцев с бубном. Гонки, шутеры, аркады и головоломки. Смотри обзоры на самые интересные новинки, оценивай игры и делись друзьями. Если ты хочешь расслабиться, поиграть и получить дозу хорошего настроения на шару и без лишнего мусора, то ты, мой друг, попал по адресу mob.org. Прокачайся по полной.